La formation chez Miji c'est super important. Euh, c'est une partie intégrante des projets qu'on fait avec les clients. Euh, on va avoir plusieurs types de formations. Des formations plus classiques qui vont être des formations de groupe avec un peu euh, différents utilisateurs dans une compagnie. Des formations qui vont être plus personnalisées, donc sur un domaine métier en particulier ou sur une fonctionnalité vraiment particulière où là, on va aller chercher un groupe restreint d'utilisateurs qui vont avoir des compétences déjà métiers. On va aller les former à l'utilisation d'une solution sur ces fonctionnalités métiers-là les formations vont pouvoir prendre beaucoup de formes. Euh, ça, ça va dépendre de, l'auditoire aussi. Donc, si on a un grand auditoire, on va pas nécessairement avoir les mêmes pratiques de formation qu'avec une ou deux personnes. On essaye que ça soit des formations d'une demi-journée, On pour être sûr d'avoir toute l'attention des utilisateurs et pas les, pas les mobiliser pendant une journée complète. Ça va être des formations qui vont être euh, ou bien un peu plus théoriques, ou bien on va sinon avoir des formations qui vont être beaucoup plus pratiques, donc hands-on, utilisateurs on va essayer qu'ils manipulent le plus possible la solution.